almacenamiento en Vista Linda, zona sur, las obras fueron prometidas por el presidente Danilo Medina para mejorar la calidad de vida de la gente. Usted no debe estar haciendo eso. Usted no debe estar haciendo eso. Usted tiene hijos. Y les con muchísima mentira lo que están haciendo ahí. pero en todo el Cibao también el presidente Medina, haciendo uso de sus facultades constitucionales, entrega desde este acto del Hospital Doctora, ustedes, aquí los muchachos morirse. ten cuidado, ten cuidado, la agredas, que no te En la provincia de también la reconstrucción de las calles del barrio Calat segundo, barrio Las Flores. de control, y ustedes ven cómo una seguridad del presidente va, le rebata el cartel que tenían esas señoras, que algunas son de patronatos que apoyan a, este hospital, incluso una doctora del mismo hospital. Eh, Danilo, hijo mío, ¿qué es lo que vamos a hacer contigo? Es que algo está pasando. Danilo no está bien. Danilo no está bien. De verdad, oye, de corazón. Yo quiero creer que a Danilo está pasando algo personal o con su salud. Porque es que no es lógico. Y mira cómo, cómo esa seguridad va a esa señora que lo que están protestando. Tenemos derecho, eso está en la Constitución, nosotros tenemos derecho de, protestar. ¿Y cómo que va un pelafután que debería estar preso y le tumba el cartelón de una mala manera a esa señora? Que lo que están haciendo es protestar algo que el presidente había prometido hace años y que ahora va a vapor a inaugurar y que según la, declaración y la información que tenemos, le faltan todavía equipos eh, para poder eh, entrar eh, como debe de ser el funcionamiento de ese hospital infantil. Dios, de por Dios, ¿qué es lo que está pasando con Danilo Medina Veloz? Sí, bueno, esa, eh, esos reclamos de parte de algunos, algunos patronatos y miembros que de hecho, Roberto, ellos no sabían que se iba a inaugurar el día de ayer. Ellos se enteraron a las 2 de la tarde de que el presidente iba a ir a inaugurar porque según ellos, eh, incluso el día de ayer que era la inauguración, no había agua disponible. Ese es un factor. Eh, es muy triste, son cinco años de reclamo para que al final se entregue esto, que por lo que se ve eh, no vale absolutamente nada la pena, como dijo la señora, están directamente protestando contra la OISOE, porque en los últimos años eh, la Oficina de Ingenieros, Supervisores de Obras del Estado, será quienes estaban a cargo de dicha, de dicha remodelación, que al fin y al cabo no, no es lo que, lo que se esperaba, un hospital que no tenía ni siquiera eh, cafetería, agua, los quirófanos ya sí lo entregaron, sin embargo se está exigiendo que no están los equipos necesarios para, para atender a los niños, que habría que contar cuántos niños recibieron o murieron más bien por falta de los servicios básicos. Hay ciertas cosas que uno espera de un hospital regional hay cosas que uno espera, porque no estamos hablando simplemente de los moradores eh, per de la provincia de Santiago, sino de toda, toda la región eh, norte, vamos a decirlo así, o del Cibao. Y, y es muy triste ver cómo se están inaugurando pues, inaugurando todas estas obras simplemente por inaugurar, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las escuelas en estos últimos años de Danilo, que inaugura escuela, inaugura escuela y al final la calidad de la educación que se, que se da, que se habilita en la misma, no tiene la calidad y ha quedado demostrado en las diversas pruebas y la realidad que estamos pasando actualmente con este próximo año escolar que ni siquiera se sabe en qué va a terminar. Así que tú quieres justificar que Danilo está pasando por una situación personal. No, no, no, yo, yo estoy, no, perdón, veloz, no, no, o sea, o quieres Yo estoy especulando, ey, atención, atención, espérate, veloz, no me meta al medio. Atención país, atención mundo. Yo estoy especulando y por las acciones que está haciendo el presidente Danilo Medina, yo, Roberto Neri, estoy especulando que tiene un problema o personal o de salud, porque está haciendo cosas que no es normal. Inauguración a priori, eh, eh, no habla con la prensa, eh, no va a ir a, la toma de posesión del presidente electo Luis Abinader, no dice nada, no se sabe qué va a hacer el presidente a partir del lunes 17, nadie ha hablado de eso. O sea, la, vida del presidente, que, él, la primera figura del país, la gente está en el limbo, no se sabe qué va a hacer Danilo Medina y qué está haciendo y cuáles son sus propuestas o su visión hacia el futuro. Abinader, ¿qué va a hacer O sea, me preocupa. Es más, de los pocos que quizá lo visite después que salga del poder, voy a hacer yo para ver qué es lo que le pasa. Ojalá me sea una entrevista, querido amigo Danilo Medina, para que el país, el mundo sepa qué es lo que está sucediendo con usted, porque de verdad que me preocupa. Yo estoy más que, que indignado, preocupado, porque independientemente Danilo Medina en sus ocho años, en los primeros cuatro, hizo un, es más, eh, eh, eh, hay que decir que hizo un trabajo, si se quiere, hasta admirable, porque fue a nivel internacional catalogado como uno de los presidentes mejor valorados, tanto en la República Dominicana como en todo el Caribe y Latinoamérica. Y recordar un punto, en esas elecciones del 2016, Danilo ganó por encima del 60% y Luis Abinader tenía un 36%, que de hecho a la fecha Abinader no había, se presume que esa eh, falta de presencia de Danilo Medina a la, a la toma de posesión quizás pudiese deberse a que Luis Abinader en su momento y en los últimos cuatro años de la gestión de los ocho años de Danilo Medina nunca reconoció el triunfo en el año 2016 por encima del 60%. O sea que esas son una de las teorías que están eh, diciendo las personas para tratar de justificar la ausencia del presidente este próximo 16 de agosto. Mira, me preocupa tanto que vamos a hacer este análisis. Miren las dos familias, dos familias bellas, dos familias bellas, tanto la del presidente saliente, Daniel Medina, como la del presidente entrante. Señor doctor, póngame esta foto para que vean una comparativa. Los dos coinciden en algo. Por ejemplo, mira, mira qué belleza del presidente saliente y el presidente entrante, que eso a mí, a mí que soy pro familia, yo soy pro y, siempre he dicho que el secreto de, eh, de los pueblos está en el núcleo de la sociedad, que es la familia. Mira, mira qué bella familia tiene el presidente Danilo Medina, tres hijas profesionales las tres, hay dos que se casaron en el segundo periodo y ahí está su esposa, Candy Motilla, que es psicóloga también de profesión y que se manejó de bajo perfil pero una mujer que es así, de bajo perfil. Pero ahí estamos viendo el presidente electo, eh, Luis Abinader, que tiene tres hijas, ya dos profesionales, una que recién se graduó en medio de la, de, la campaña política de bachiller, y, son dos presidentes. Eh, en el caso de, de, Danilo Medina, 68 años, en el caso de Luis Abinader, recientemente eh, cumplió 53 años de edad. Luis Abinader, que tiene orígenes eh, libanense, recordemos que su abuelo llegó en el año 1898 y que de hecho eh, sus descendientes en el Líbano celebraron cuando él fue electo presidente. Eh, o sea, en el caso de, Danilo es un hombre que viene de clase baja, tuvo que trabajar para poder costear sus estudios, o sea, viene de abajito, en el caso de Luis Abinader, que es una de las diferencias, Luis Abinader ya viene de, una familia más acomodada, eh, pudo estudiar tanto aquí como fuera del país y de verdad que me preocupa eh, ver ese presidente que tenemos ahí salir de la forma que está saliendo. Me preocupa de verdad. Y estoy lleno de esperanza, veo que el presidente electo, Luis Abinader, tiene una hermosa familia, una hermosa esposa preparada, a diferencia de Candy Montilla, se bajó bajo perfil, a su forma, en el despacho de la primera dama. En el caso de eh, Raquel Albaje, esposa de Luis Abinader, dice que no le interesa el despacho de la primera dama, eh, se ve, y te, lo dije desde antes de Luis Abinader ganar, eh, Raquel se ve que, es una persona más comunicativa, más extrovertida sería la palabra, y que va a tener un contacto más directo con los medios. De hecho, su biografía en Twitter dice, ella, ella estudió administración de empresas, su bio dice, administradora de profesión con alma de periodista. Sí. O sea, que es esa línea la de e, ella. ella. Ella, va a tener, va a tener, eh, tiene madera para... Eh, ser una primera dama diferente a Candy ah, eh, Montilla, que se, movió, o sea, hizo una, una, una eh, un periodo de dos años, alejada de los medios, bajo perfil. Esa mujer, yo, es más, te voy a ser sincero. Oh, yo cuenta. no conozco, o sea, no tengo codificado su tono de voz. Yo sé que no. <laughs> Ah, ¿Tú tampoco? Ahora, pero, ahora, pero, espérate, espérate. Hay que respetar. Ella, trabajó, ella trabajó. De que el presupuesto oh, quizás no lo movió, y ahí salió un reportaje fuerte, de que, y creo que a ella la utilizaron. Roberto. La utilizaron. Todos sus empleados se lo ponían de, eh, me imagino yo, toda esta gente, ah, mételo ahí en el despacho de la primera dama, todo el que le querían dar un empleo. Porque hay gente que... no, perdóname, perdóname, pero ella como figura política, sea electa o no, debe tener personalidad. ella tiene su personalidad. No, no, personalidad personalidad política estoy hablando. No, no, no porque no es obligado. Por eso es. No obligado, porque ella como es. Yo me imagino yo siendo presidente, el esposo a mí es una mujer que no, que no le gusta nada de cámara y los medios, entonces cada quien tiene su personalidad. Bueno. Mira, vámonos entonces, eh, Veloz, eh, sigue el tema, y de hecho, hoy estuve reunido con el presidente del Sindicato eh, Nacional de Trabajadores de la Prensa, filial Nordeste, con el hermano Freddy, y en la próxima semana lo vamos a traer. Ya traímos el presidente del CDP aquí en San Francisco, el secretario, mejor dicho, del CDP aquí en San Francisco de Macorís, en la semana pasada, antepasada, y vamos a traer del sindicato porque siguen las quejas de personas que se están haciendo pasar por eh, periodistas y del sindicato para andar detrás de las patrullas en el toque de queda. Pero también, ojo, atención, los permisos ya vencieron del primer toque de queda. <laughs> Señores, este país, ¡ay, mi país! Pues se supone... ¿En serio? Porque no <laughs> pero el coronavirus no, tiene fecha de... No, pero déjeme explicar, porque aquí las cosas son como de loco. El permiso lo dan por el tiempo de que dure el toque de queda, ¿verdad? Si el toque de queda termina, por decir una fecha, este domingo, o, por terminar ya, se vencieron creo, pero se supone que si el presidente, eh, eh, como decimos en buen cibaño, reengancha el, el, toque de queda, esos permisos tienen que ser válidos, digo yo. Porque se supone que la persona que lo solicita y se lo dieron es porque lo necesita para transitar fuera del el horario. Ahora bien, guardia y policía cumplen órdenes y los permisos se vencieron. El que tenga un permiso y una chancleta samurái y una bicicleta de canasto no tiene nada. Así que salga huyendo. Ahora no se sabe a quién se le va a pedir permiso. ¿Eh? Sí, hay gente que, ese otra. Ey, oye esto, Veloz, a 3 mil pesos están vendiendo permiso falsos. Claro, porque la gente es tan ignorante <laughs> que le sacan una fotocopia color, le cambian el nombre arriba foto. y ya